La lengua catalana es una de las expresiones más completas. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Y ni tan sols de signes vivim del sol de signes. estima pel poble, uh. Ah. motxilles plenes de pasta, viatgen cap a Andorra, uh. i quan ja estigui vella, acusa'm i acabaré sol, uh. amb tapulators, amb la mà, uh if I do push-up, uh, if I do push-up, uh, if I do push-up. Em tapula tots amb la bandera, if I do push-up, uh, if I do push-up, uh, i faig un pujol Em tapula tots amb la senyera i faig un pujol Soc un líder nat, soc sempre respectat Soc un puto símbol, soc el teu puto ídol No soc mai qüestionat, la teva àvia m'adora Uneix la bandera i la senyora senyores s'enamoren Els hi robo la cartera i les senyores s'enamoren Retalls en educació, retalls en sanitat Tan retallats que ton fill serà un liciat Tan retallats que ton fill serà retrasat <laughs> Agafa pica i pala, fes cas al que mana Més dels meus fills i sa mare m'amaguen la pasta Suïssa, Andorra, ah, ah. les illes ah, Man, que tenen en comú? digue tu, paradís fiscal uh, paradís fiscal, oh, paradís fiscal Números desorbitats no caben a un banc nacional Paradís fiscal amb permís del govern central Crema tol, infern plebeu, vaig a Andorra i no pas a yeah, yeah, Lladre de guant blanc, estima pel poble Motxilles plenes de pasta, viatjant cap a Andorra I quan ja sigui vell acusa'm que acabaré sol Em tapo la tos amb la mà eh, i faig un pujol i faig un pujol, eh, i faig un pujol. Em tapo la amb la bandera i faig un pujol, eh, i faig un pujol, eh, i faig un pujol. Em tapo la amb la senyera i faig un pujol. Qui diu que no crec en Déu? Qui diu que aniré a l'infern? tot un paradís per mi Haureu la forrada en bitllets Un font és nou, altre és esquí Jo patino per al banc suís Jo des del meu mentó, però jo sóc del costat fos Fotem a pots blanc amb el Darth Vader Vivint la vida en l'estrella de la mort No us podeu aturar tots, l'imperi atacaran Faig una foto amb un nen malalt Mentre retallo la vida des del meu despatx I la meva gomara un sol de botifarra Sortim de jutjat, valorats amb mil milions en una sola foto familiar yeah, yeah, yeah si entrem aquí eh, prendrem molt de mal, perquè aleshores jo tindria una resposta fàcil. I com que també li podria donar, oh, escolti, aquest van donar tant a tant, aquest van donar tant a tant, aquest van donar tant a tant.